assalomu alaykum o'zbekiston yurtboshimiz shavkat miromonovich 11 iyul 2020 yil orenburgskiy oblast buzuluk chegarasida yig'ilgan mana 1200 nafar farzandingiz o'zbekistonga ketish maqsadida sizdan bir yangilik kutyapmiz va nihoyat yaxshi xabar xush xabar aziz bu video davomida sizlarga yoqadigan va aynan sizlarga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Dastavval bu videoda boshqalar ham ko'rishi uchun sizlardan atiga bir donagina like so'rayman. Kim uchun juda ham qiyin, kim uchun juda ham oson. Aziz yurtdoshlar, kimda kim like bossa Alloh rozi bo'lsin. Doimo omad, baxt va rivoj hech qachon aramasin. Bosgan bir dona like uchun Allohim minglab minglab barakalar bersin. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, bu narsani doim aytaman. Ushbu kanalga obuna bo'lib va ushbu videoda kommentariyasiga o'z fikringizni qoldiring va bu videoda boshqalarga Telegram guruhi, WhatsApp guruhi, kanallarga podelitsiya qilib tarqatishingizni iltimos qilaman. Bu orada Telegram kanalim bor aziz yurtdoshlar, silkasini xudo xolasa pastga yozib qoldiraman. Э, ish yoki shunga o'xshagan xabarlarni o'sha yerdan ko'rib topishinglar mumkin. Max Madif desanglar o'zi Telegramga bittada chiqadi, obuna bo'lib qo'yinglar, aynan sizlarga xizmat qiladi. Demak, e, mavzuni boshlasak ham bo'ladi, marhamat. Xabaringlar bo'lsa, chegarada ko'plab insonlar qolib ketgan edi va o'sha insonlarga va'daga ko'ra albatta bugun poyez yuboradigan edi O'zbekiston davlati va ushbu chegarada qolib ketgan vatandoshlarimizni vatanimizga qaytib olib ketish plani bor edi. Demak, o'sha video lavhadan qisqacha tomosha qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum O'zbekiston yurtboshimiz Shavkat Miromonovich 11-iyul 2020-yil Orenburgskiy oblast Buzuluk chegarasida yig'ilgan mana 1200 nafar farzandingiz O'zbekistonga ketish maqsadida sizdan bir yangilik kutyapmiz. Avvalambor sizga katta rahmat. Mana Botir degan posolstvamiz keldi, va'dani berdi, kutib turibmiz. lekin bizda chiqaradigan videolar biza rossiyani xalqini yo o'zbekiston xalqiga sha'niga hech qanaqa do'q tushirish maqsadida chiqarmayapmiz faqat o'zbekiston ketishni xohlaganimiz uchun mana yerda sharoitlardan kelib chiqib qiyinchiliklardan kelib chiqqan holda ketishni xohlayapti vatandoshlarimiz videolarda taksistlarimizni bizani xalqimizni yig'ildi deb kulgi qilgan insonlar o'zimizni yurtdoshlarga savolim ham javobim ham shu Kulish kerak emas. Hamma narsa xudodan, vez dunyoga kelgan bu vavo. Biza majburligimizdan kelib yig'ilganmiz. O'zbekiston kech kimnidir O'zbekistonda sharoiti qiyin, ota-onasi kasal, mana yerda ishlaydigan joydan oyligini olmagan, karantin tufayli uyda o'tirib qolgan. Lekin 35 kun bo'ldi mana bu yig'ilganimizga Soli lesda o'tirdik. Taksistlarimiz ham biz bilan qiynalib birga yurdi. Bu taksistlarga ham qiyin. bularni ham bola chaqasi bu. 4 oydan bozib bular ham uyiga ketish kelyapti olmay yuribdi kimdir taksislarni обсуждать qiladi kimdir bizani обсуждать qiladi обсуждать qiladigan odamlarga savolim shu bir kun mana bera kelib mana bu qiyinchilik mana bu sharoitni ko'rsin men gapirmayman kerak emas обсуждать qilish наоборот qo'llanglar o'zbek biz, biz bek biz. Biz o'zbekistonga xohlaymiz ketishni boshqa hech narsa xohlamaymiz mana shu yerda yig'ilgan 1200 nafar farzand faqat o'zbekistonga ketishni xohlaydi boshqa hech qanaqa talabimiz ham iltimosimiz ham yo'q rossiyaga rossiyadan hamma minnatdor rossiya hech qanaqa vinovat emas biz mana kunga tushishimizga dunyoga kelgan vavot tufayli hamma qiyinchiligidan kelib chiqib yig'ilib turibdi qo'llaringizdan kelsa blogerlarimiz yordam beringlar kulmanglar обсуждать qilmanglar boshqa gapim yo'q shu gapim shu 35 kundan bozir faqat ketish oldinga o'zbekistonga boshqa nimamiz yo'q sizga bitta savolim bor hozir mana yig'ilganlar hammalari o'zbekiston fuqarosimi yoki boshqa fuqarolar hamma o'zbekiston fuqarosi hamma o'zbekiston fuqarosi hamma qiyinchilik sharoitidan kelib chiqib yig'ilgan kimnidir onasi kasal kimnidir balasi kasal kimnidir otasi kasal kimnidir xotini o'lgan hammani qiyinchiligi muammosi va hamma ketishni xohlaydi nasib bo'lsa bizani yurtboshimiz tashlab qo'ymaydi biza yurtboshimizga ishonamiz chunki o'zbek biza bek deb qo'yibdi o'zbekiston farzandlarini tashlab qo'ymanglar olib ketadilar tez oraga rahmat sizlarga rahmat yordam qilinglar yordam man o'zim tojikiston fuqarosi bo'laman lekin mana shu yoqda turgan hamma odamlar musulmon biz muhammad sallallohu alayhi vasallamni ummatlari bo'lamiz bu narsaga shunday qarab turmaymiz shundayki hammalaringni iltimos qilib qolaman albatta bizni qo'llab quvvatlaysizlar mana shu videolarni kerakli odamlarga yetkazamiz e, albatta hammasini birgalikda qilamiz bunday jim turgan bilan bizni hech kim yordam bermaydi o'zimizga o'zimiz yordam bermasak hech kim bu yordam bermaydi man o'zim ham ko'rib mana shu videolarni granitsadagilar ko'rib shu sabab keldim moskvadan keldim ana shu videoni ko'rganimda to'g'ri qaysidir joyda odam joni chiqadida misol uchun o'zimizni o'zbeklar shunday qilishyapti deb lekin mana yoqqa shunday ana shu yoqqa kelib shunday mana shu yoqdagi palatkalarni ko'rib to'g'risi ko'zimga yosh keldi videoda boshqa mana yoqqa kelib ko'rgandan keyin boshqa bu yoqda bir kun yashab ko'rgandan keyin boshqa mana shu yoqda odamlar oy bo'ldi qanchadan beri yashayapsizlar bir oydan beri ochdi hozir man yana odamlar bilan galvashib chiqaman kimdir aytishyapti o'n kiloga bir oyda o'n besh kiloga ariqlab ketdik deyishyaptida shu daraja qiyinchilik bo'lib havo kecha kechqurun man kelganimda havo issiq degandilaring mana hozir ko'ryapsizlar bu juda issiq ekan bu yoq to'g'risi dam bo'lyapti juda qiyin bu yoqda sharoit biz hozir yana hamma odamlar qanday yashayapti yashash muhitini hammasini ko'rsatib boramiz Xabaringlar bo'lsa, adashmasam 1 oydan beri o'z vataniga qaytolmayotgan o'zbek vatandoshlari chegarada palatkalarda qolib va juda ham qiyin ahvolda o'sha yerda istiqomat qildi, ya'ni yashadi va boshqa vatandoshlarimiz davlat taraflama albatta bularga yordamlar keldi. Koronavirus tufayli chegaralar yopiqligini inobatga olgan holatda bular o'z vataniga kira olmagan, lekin e, ko'p muhokamalarga, muzokaralarga sabab bo'lgan bu voqea va nihoyat son berdi. Ya'niki vatanimizga qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Xudo xolasa bugun va yoki ertaga Bularda vatanimizga qaytishi rejasi ko'zda tutilgan, xudo xolasa, buni ham xabarini berib o'tamiz. Bundan tashqari aziz vatandoshlar, ko'pchilik mendan so'ragan yana bir xabar, e, Turkiya havo yo'llari O'zbekistonga avgustda qatnashini iltimosnoma sifatida xat yuborgan va ushbu xatga albatta javob kutyapti. Faqatgina O'zbekistonga emas, bu orada avgust oyida Turkiya havo yo'llari Qirg'iziston, Rossiya, Misr, Hindiston va boshqa bir necha davlatlarga qatnashishga tayyorligini aytib o'tdi va albatta o'sha davlatlardan javob kutmoqda. Bu orada xudo xolasa ko'k rang, ya'ni zeleniy bo'ladigan bo'lsa, nafaqat O'zbekistonga, Hindiston, e, bu orada aytgandek Rossiya, Qirg'izistonga ham Turkiyadan uchishlar bo'ladi va bemalol vataningizga qaytishingiz yoki da o'sha vatandan Turkiyaga kelishingiz mumkin bo'ladi. Bu xabar Anadolu Jet tomonidan bildirib o'tilgan. Xudo xohlasa albatta bu voqea boshqa davlatlar roziligi asosida bo'ladi. Buni eslatib o'taman. O'zbekiston chegarasini avgustgacha ham karantin deb yopib tashadi. Dastavval iyulda ochilish kerak bo'lgan chegara yana avgustga uzatilgan. Э, lekin avgust oyida aniq ochilishi haqida bir aniq ma'lumot yo'qdir. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, siz e, o'sha blogerlarga, ya'ni menga o'xshagan xabarchi blogerlarga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman, zero e, bilyapsizlar, kundan kunga har xil xabar chiqyapti va kechagi xabar bilan bugungi xabar e, bir-biriga hatto zid taraflama teskari bo'lib yotibdi. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'ying. qanaqadir bironta xabar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa birinchidan bo'lib sizlarga shaxsan o'zimiz yetkazamiz. Bu arada Qirg'iziston fuqarolari yoki O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga ketmoqchi aynan avgust oyidagi Rossiya ham chegarasini Turkiyaga ochadigan bo'lsa, bemalol qatnashinglar mumkin. Ya'ni Turkiyadan to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga yoki Qirg'izistonga ketishingiz mumkin va u o'sha Rossiya yoki Qirg'izistondan yoki Qirg'izistondan Turkiyaga ishlagani ham kelsangiz bo'ladi. Bu arada eslatib o'tib ketaman, ko'pchilik shunaqa savollar berib kelyapti, aziz vatandoshlar. Turkiyada deport bo'lib ketsangiz, sizni Rossiya olmaydi degan xabarlarga, shunaqa jinni ketdi mishmishlarga ishonib yurmang. Turkiya boshqa davlat, O'zbekiston boshqa davlat, Rossiya boshqa davlat. Turkiya deport qilsa, Rossiya ham deport qiladi degan narsa mutlaqo yolg'on. va bunaqa e, voqea hayotda bo'lmagan. O'shaning uchun hech qachon hech qanaqa panikaga tushmang. Agar Turkiyadan deport bo'lib O'zbekistonga yoki efendimiz so'ylayim, Rossiyaga ketmoqchi bo'lsangiz, bemalol ketishingiz mumkin. Rossiya albatta sizni qabul qiladi va bu Turkiya bilan aloqasi yo'q. Albatta, Rossiyada agar deportingiz bo'ladigan bo'lsa, unda men bilmadim. Unda ishingiz juda qiyin. Chegara ochilishini kutayotgan aziz vatandoshlar, xabarlar shulardan iborat edi. Xudo xohlasa, bu poyezd Faqatgina o'sha chegarada qolib ketgan vatandoshlarimiz uchun eslatib o'taman, Turkiyadan Qozog'istonga ketsangiz bo'ladi yoki Qozog'istondan agar Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelsangiz bo'ladi, yo'llar ochilgan. Faqatgina O'zbekiston, Qirg'iziston va Rossiyaga yo'llar aynan onda yopiq va avgust oyidan xudo xohlasa inshaalloh qatnovlar bo'lishini aytib o'tishdi. Yana o'sha aytganimdek, bu faqatgina O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga bog'liq. Chegarani ochish yoki ochmaslik. Aziz vatandoshlar, charter reyslarni eslatib o'taman, bir necha nomerlar berdim bu, bu videodan oldin. O'sha nomerlarga bog'lanishingiz mumkin agar sizga javob kelmayotgan bo'lsa, anchadan beri elchixonaga uchrashingizni tavsiya qilaman. Charter faqatgina elchixona tomonidan ketiladi va bir necha vatandoshlarimiz men charter bilet sotib oldim tashqaridan dedi. Ya'ni bunaqa yo'llar ham bormi? Shuni shaxsan o'zim ishonmayman, sababi chapter reysi faqatgina elchixona kontrol qiladi. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammad Madih bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizga ehtiyot qiling, obuna bo'lganlar kattakon rahmat va albatta Instagram orqali kuzatishingizni ham shaxsan o'zim iltimos qilib qolaman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bye bye. つ紡ぎろ